Îmi pare rău că ne vedem în seara asta, baby. Stai, le știi, baby, dacă e mă cu Alex. Cine e Alex? E doar un amic. Dar e Alex de care ziceam, ne știm de mult. Nu mai fi gelos aiurea. Haide! Baby, îmi dai și mie și eu coaie. Mersi. Stai puțin. Ce se întâmplă? Baby, e doar un amic. E mega gay oricum. Ce? Baby, ți-am zis că e doar un amic. Doamne, ce sufocant ești!